sett Den hellige ånd vært her og beveget huset. Det var det som skjedde nå òg. Ikke alle merka det. Den hellige ånd var her. Bevega seg her mellom folka. Når mennesker har gått ned så er det Jesus som beveger seg framover Det er så sterkt. Vi klarer ikke å stå der. Eller det blir stille. Eller for hvorfor det blir som det blir. Det skjer merkelige ting. ja. talerstolen begynner å bevege seg, og, og predikanten begynner å svike ned. Det er mange som har opplevd Nå står de i støtt. Men det er ikke alltid folk som har sjøstøtt her oppe. De har merka det at det er spesielt gudsleve her oppe. Så sterkt at nå er det står Er det grei lyd? Hører alle? Er det grei lyd? Ja. Så du gir oss litt fram? Ja. Men bare si Som sagt, hjertelig velkommen. Og eh, da starter vi med låtsangen. Og eh, etter låtsangen så skal han Eivind Røge eh, innlede. Herren. Jeg har din omsorg rundt deg, sier Herren, og beskyttet deg, sier Herren. Kom, kom. Vær ikke redd, sier Herren. Kom. La meg gripe din hånd, sier Herren. La meg gripe din hånd, sier Herren. Vær ikke redd, for jeg er her i denne tid, sier Herren. Jeg er her i denne tid. Kom, la meg få trøste deg, sier Herren. Kom, la meg få har du omsorg rundt deg, sier Herren. Og jeg har grepet din hånd, sier Herren. Kom, vær ikke redd, vær ikke redd, sier Herren. For jeg har grepet din hånd. Amen. Herren sier Fortsett å la Jesus jobbe. Selv om jeg prater, så betyr ikke det at du trenger å slutte med det han gjør. Og det som ligger på gulvet, bare ligg så lenge som han hellige han sier. Her er det ingenting som haster. Så. Hvis disse møtene er uvante for deg, så betyr det at du er ikke på vanlig møte. helgene de er annerledes, og søndagsmøtene de er én type. Men disse helgene så er det én ting vi gjør. Vi ærer Guds nærvær på en spesiell måte. Man gjør jo det i møtene ellers òg. Men eh, veldig mange de hedrer lovsangen. De hedrer forkynnelsen. De hedrer interiøret eller møteledelsen. Men eh, det vi ønsker, er, det er å bare hedre Guds nærvær. For det er Han vi er her for, og egentlig vi har ingen regler her. Og hvis du tenker nå burde vi kanskje hatt en innledning og tre punkter osv., da er du på feil plass. Her ærer vi Guds nærvær, altså Hellige Ånd. Men du skal bare finne et teppe til. Det er alle på gang. En av grunnene til at vi bruker tepper, er rett og slett bare fordi at det er litt og kaldt. Det er én ting. Og en annen ting er det at det er godt å kunne bare ligge og kjenne at man ikke trenger å tenke på om noe har sklidd opp eller ned eller sånne ting. Det er ikke noe mer hellig enn som så. Oi. Jeg er veldig usikker på eh, hva jeg får lov å dele. Og, og tenker, ja, jeg burde kanskje være litt mer ryddig, men eh, hm. Jeg skjønner jeg at eh, Når en hellig ånd beveger seg, så er det ikke så viktig hva jeg har forberedt. Det viktige er at han berører deg. Der hvor du er, der hvor du sitter, det er viktig. Det er mye viktigere enn at jeg skal få sagt et eller annet morsomt eller Og Guds ord skal forkynnes, og det er hellig, og det er Men det viktigste er at du får et møte med den levende Gud, for det er det eneste som forandrer deg. Det er det eneste som gjør at du ikke går ut herfra på samme måte som du kom inn. Når du samarbeider med Den hellige ånd, og når du lar han få lov å bevege seg Og det er sånn som Ild pleier å si, at hvis du forteller noen av de tingene du ser, så tror alle at du er gæren. Og ja, jeg er det. Jeg er veldig jeg er gæren etter Jesus. Jeg tror på en levende Gud. Jeg tror på Han som delte Rødehavet. Jeg tror på Han som kommer med ildvogner, og hvor, hvor fjellene skjærer. Jeg tror på Han som kan få kroppsdeler til å vokse ut i et sekund. Jeg tror på Han som vekker de døde opp ifra grava. Jeg tror på Han som er en levende, sanne og ekte og reine Gud. Den Gud som svarer med ild. Han tror jeg på. Jeg tror ikke på religion. Jeg tror på Jesus. Jeg tror ikke noe på at vi skal gjøre oss gode nok for Jesus. Jeg tror at han er god nok for oss. Jeg tror ikke noe på at vi skal strekke oss opp og forsøke å gi oss sjøl nære. Nå gir vi oss til deg hele vårt liv. Det er nydelig sang. Men du skjønner det at han var først. For han har gitt hele seg til deg. Først. Hele. Alt. Han holdt ingenting tilbake. Han ga absolutt Ikke bare på korset, men hver eneste dag så er han Han er dette bordet som er dekka for dine øyne. Han er bordet. Han er alle de fete rettene. Han ikke bare sitter ved bordet og venter på deg. Han er alt. Han sier 'ta av meg'. Et. Forsyn deg! Jeg har gitt deg absolutt alt. Ikke vær beskjeden, ikke hold tilbake. Jeg tror på en levende Gud som har gitt oss alt. Jeg tror Jeg har sett noen altså Man skal være forsiktig med å si at man har sett bilder, for da tror alle at man er en eller annen profet eller noe sånt. Noe. Det, vet du hva? Jeg har i, i hjertet mitt og i blikket mitt og i hodet mitt så har jeg hørt og sett lenker denne helga som smeller i bakken. Tjukke lenker som bare sprenger, som bare smeller i bakken. Men du må samarbeide med Den hellige ånd. Du kan ikke tviholde på lenkene dine som det er et eller annet gullkjede som er fullt med, med et eller annet smykkegreier som du bare har tatt vare på. Kast lenkene dine i samarbeid med Den hellige ånd. Du kan få lov å la dem ligge igjen her. Ah, halleluja. Han har gitt deg sitt ord som et levende sverd, som bare kommer som en laser og bare Vai, já. The love of my life. Og det er det deg han snakker om. Du er hans kjærlighet. Du er hans største kjærlighet. Du er perla. Du er den som har valgt å kle av seg all sin guddommelighet Det er jo så mye koder nå at det er jo helt vilt. Men i hvert fall, interessert i titler, jeg er ikke interessert i navn, jeg er ikke interessert i at noen ringer og skal skrive i avisa eller et eller annet om hva som foregår her. Jeg vil bare ha Jesus. Jeg vil bare ha Guds nærvær. Det er ikke noe annet. Og det må vi fortsette å sulte etter. Kjære Jesus, jeg kommer ikke inn i noen tekst her. Kjære Gud si at jeg har vært i ledelsen i dag. Eller kanskje jeg som har vært i ledelsen, da. Og dere har sikkert vært i lenge, men altså um, Lill Sofie sang på begynnelsen her. Så sang hun det vi kaller den aronittiske velsignelsen. Og hvis du hadde stått her hvor jeg står nå, så ser du det står en lapp her. Akkurat her. Der står det, og den er fra 4. Mosebok kapittel 6, vers 24-26. Og den brukes veldig mye i kirker, og gjerne i en avslutning av noe. Takk, Jesus. Og den lyder på det her viset. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Jeg har hørt denne så mange ganger. Men vet du hva det står? Denne velsignelsen handler om at du skal få lov å vandre for hans ansikt, for hans åsyn. Herre velsigne og bevare deg. og han har velsigna deg med alt i Kristus og bevart deg. Men så Herre la sitt ansikt lyse over deg. Guds ansikt. Har du sett ham? Har du sett ham? Hvis du har sett inn i øynene på et lite barn, så har du sett rett inn i øynene på himmelen. Da har du sett renheten og helheten. Jeg har fått muligheten til å ha et barnebarn på fem måneder ennå. Når jeg ser inn i øyet hans, så føles det som jeg ser himmelen, for det er så rent så Jeg kan tenke hvordan det er å se inn i Guds øyne. Bare reint. Ingen fordømmelse. Ikke noe krav. Bare renhet. Herren, la sitt ansikt lyse lyse over deg. Og vær deg nådig. Og altså, Herren, Herren løfter sitt åsyn på deg. Det er samme som ansikt. Åsyn, det er hans ansikt. Og gi deg fred. Og jeg tenkte Det man ber om her, er rett og slett at du skal få lov å vandre ansikt til ansikt med himmelens herre. Det står i eh, Ja, hvor var det nå? Kjære Jesus. Første Mosebok 17, ved vers 1. Yeah. står det om Abraham. Når det står i vers 1, så står det da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, Jeg er Gud den allmektige. Vandre for mitt åsyn for hans åsyn. Israels barn hadde jo vært hardnakka. Hadde jo funnet på noe skrull igjen. De holdt på med mye rart. Så Gud han eh, sa det at eh, nei Dere kan få lov å komme inn i det lovlige land, men jeg blir ikke med. Og fra vers 7 kan vi lese. Men Moses tok et telt og slo det opp utenfor leiren et godt stykke fra. Han kalte det sammenkomstens telt. Og enhver som søkte Herren, gikk ut til sammenkomstens telt utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut i teltet, reiste hele folket seg på avstand. Og de sto hver i døra til sitt telt og så etter Moses til han var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg og sto i døra til teltet og han talte med Moses. Og hele folket så skystøtten stå i døra til teltet, og hele folket reiste seg og bøyde seg hver i døren til sitt telt. Så står det Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann taler med sin neste. Og så vendte han tilbake til leiren mens hans tjener Joshua, Nuns sønn, en ung mann, var alltid i teltet. Moses sa til Herren, se, du sier til meg, følg dette folket opp, men du har ikke latt meg vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei. Han ba om Guds vei, ikke sin egen. Så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne. Og se, dette folket er ditt folk. Da sa han, mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile. Er stjerne på åsyn, og da står det 'jeg selv'. Gudsnærværet. De samla seg rundt arken, rundt sammenkomstens telt. De samla seg om nærværet. For de visste at kun i nærværet, der var svaret, der var løsningen, der var Gud. Hvorfor frykter folk nærværet? Det kan være ganske voldsomt. Så vi, vi var i vers 14 her, kapittel 33. Så står det, da sa han liksom, mitt åsyn skal gå med deg, og jeg vil føre deg til hvile. Det var halvveis, det. Men han sier jeg skal gå med deg, Moses. Men det var ikke noe løfte om at han skulle gå med folket Og Moses, han er frimodig, for han er leder. Han er en leder for folket. Så står det, men han sa til ham, dersom ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra. Tenk det. Moses hadde favør. Han kunne ha gått føre, han. Han var jo gutten til sjefen, han. Han hadde jo Ja, Moses fikk beskjed om skal være med deg, jeg. Men de folka der skal jeg ikke være med. Men Moses var villig til å gi slipp på alle verv, gi slipp på alle titler, alle tjenester, for å, i det hele tatt for å få med seg de andre. For å få med seg flere. Det var ikke noe sånn egotripp her om at ja, men jeg har jo Guds favør, og da holder det. Han sa, 'Hvis ikke du går med' Jeg går ikke et skritt hvis ikke du er med. Hvis jeg ikke veit at du og din herlighet er til stede, så går ikke jeg en meter. Og jeg har sett det så mange ganger, hvordan vi går i egen kraft og håper at Gud skal velsigne oss. Det var så herlig. Jeg må fortelle Jeg blir så alvorlig. Vet du, dere ser så alvorlig ut at det skremmer meg. Så jeg er ikke med hver styremøter. Jeg er ikke med hver styremøter, i hvert fall ikke sånne kristne. Jeg, jeg syns det blir litt sånn Ja, man må jo ha det. Det er viktig. Man skal jo ha møter, man skal jo ha orden og sånt noe. Men du skjønner at jeg er litt Jeg starta litt i feil ende. For når jeg var nyfrelst, så, så, tok det ikke så lange tida, så havna jeg rett inn i et styre. Og, øh, og i dette styret så var det mennesker som var sultne på Gud. De var så sultne på Gud at når vi da skulle planlegge ting Og vi hadde mye vi måtte planlegge, for vi skulle ha svære kurs. Opptil 60-70 mennesker kom på disse kursene. vi er mye planlegging. Du skal planlegge mat og lys og musikk og alt, absolutt alt sammen. Det er ganske mye planlegging. Men vet vi var så sultne på Gud. vet du, Hver gang vi samla oss, vet du, så var det jo ikke mulig for oss å greie å få fram et papir. For vi måtte jo be først. Klart vi måtte be først. Søk først Guds rike, sant? Og vi ba. Og det var ikke noe sånn å folde ansiktet og tenne et lite lys der. altså Nei, der var det full pakke. Så jeg trodde du skulle være sånn, jeg. Ja. Trodde for jeg var helt nyfrelst. Jeg kom rett inn på styremøtet, og det var karabara, altså. det var jo full pakke, ikke sant? Det var jo det, og Den hellige ånd fløyt. Og lederen han lå og hylte borti et hjørne, og en annen lå borti der, og, og, og jeg tenkte jaha, ok, men det passer ikke meg. noe særlig. men Gud velsigne den. Jeg satt i en stol, jeg, da. Jeg tenkte at noen må jo ha, noen må jo ha orden her. Og vi ba og vi ba, og nådegavene begynte å flyte, og ting skjedde, og det var helt vilt. Altså, det var sånn at det, Bjørn og jeg vi var på et sted, og så, og så, eh, og så var det sånn liksom Og så sier jeg eh, og så, Vi skal liksom planlegge noe, da. Og så Men Bjørn har jo vært, han har vært på sånn kurs, han òg. <laughs> Så Han har ikke sittet og har vært så vidt innom styret, vel, men han, også, han tror også det skal være sånn, skjønner du. Så ja, fordi at han ble jo for han ble åndsdøpt, så han lå jo bare og bevra i ei sånn køyeseng på ei sånn leirsted i årevis, holdt jeg på å si. <laughs> ikke Ja. Kjære Gud. Ok. I hvert fall, så, vi, så har vi prata og drukket kaffe og alt dette greiene Så er det liksom bare sånn Ja, vi må planlegge. Og jeg tenkte nei, jeg har ikke lyst å planlegge. Jeg har ikke lyst til å planlegge. Og Bjørn hadde i hvert fall ikke lyst til å planlegge. Åssen skal vi be, da? Og så sier jo ene selv at ja, jeg trenger ikke å ha sånn der lang smørbrødliste, da kan vi ikke liksom bare be Gud om å komme, liksom. Ja. Men så begynte den andre å be, da var lang smørbrødliste, da var rundt hele kloden og tilbake, og sikkert ti minutter eller noe sånt. da. Vi satt tålmodig og venta, for man skal være tålmodig. Det er viktig. Og så smeller Bjørn til. Hello. <laughs> Velkommen. Helligånd, bare kom. Liksom. Han begynner å be. Og dermed voff! Der forsvant hele det styremøtet og alt mulig. De siste tre-fire minuttene så hadde vi lina opp alt sammen. Beste styremøtene som er! Du får ordne alt! Det er liksom Søk først Guds rike, Guds nærvær. Så får du løsningene. Da får du da er det ikke mennesker. Da liksom bare plutselig bare liner det seg opp. Søk Gud først. Jeg skjønner ikke sånn eldsteråd og alt mulig. alt. ikke sant? Så på slutten Ja, Herre, må du velsigne det vi har gjort. Egentlig må jo først spørre ham, og så om ledelse. og så, Ikke det at han skal velsigne våre gjerninger. Du må jo gå rette veien. Gud først. Ja. Guds nærvær først. Guds nærvær først. Det er jo ikke sånn at alle styremøter må være sånne rullemøter, da. Det er ikke det. Men du vet at det, det var jo håpløst. Jeg satt jo i styret Jeg vil ikke si noe om det var i PFF. I, i, i Eh, forkynnerfellesskapet til eh, pinseomleggelsen. Men så hadde jeg vært her først, vet du. Du opplevd å bli døpt siden Den hellige ånd og ild, jeg. Hadde ikke lyst på noe styremøte, så jeg satt jo der og sleiv meg gjennom. Og så sier han Erna Solfrid, kan ikke du be? Nei, det skulle hun jo ikke gjort, vet du. Der kom Gud sånn, vet du. Og vet du, han stakkars lederen, han bare han kvitra i alle hender. praksis der, og så skal vi få løst dette her, liksom. Men nei, vi bare ber. Halleluja. Og det ble jo veldig bra også. Han sitter i styret i syv år. Jeg er ute nå, da, så nå går det bra. Det er ikke lov hvis ikke Gud er med. Vi må ikke gjøre ting uten at vi, at vi har forsikra oss om at eh, Om at, eh, at, vi har kommet innenfor hans ansikt og fått blikkontakt. Koble hjertet, få fokus. Uten det så, Han sier 'uten meg kan dere intet gjøre'. Vi må gå innom tronen først, før vi går ut. Og Jesus han sa det at 'jeg gjør ingenting uten at Faderen viser meg det først'. Først i bønn, først i nærvær, ansikt til ansikt med Gud. Og så ut. Om ikke ting funker tenker jeg, men 'Jeg ba jo for alle de sjuke, det skjedde ingenting'. Ok, tilbake til Gud. Ok, pappa. Gud, du er min skaper. Du har sagt jeg skal gå ut. Det funka ikke. Forklar meg. Lær meg. Vis meg. Og så ut igjen. Jaha, så skjer det kanskje ikke sånn som jeg har tenkt. Ok, tilbake til Gud. Tilbake. Lær. Se. Forstå. Ikke ord. Nei, det funker ikke, så jeg gidder ikke å be for folk. Jeg får dra deg inn i nærværet igjen. Det en innbydelse til å komme inn innenfor troen. Hvor han kan lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Mm. Moses hadde skjønt La meg ikke gå uten at jeg veit at du er med. Jeg tror denne troens visshet er så utrolig viktig. At uansett, når vi veit at vi veit at vi veit at vi er hans elskede, vi er hans favoritter, vi er hans øyensten Velsignelsen har vi fått. Og når vi vandrer på hans åsyn, så er det ikke det et strengt blikk, men det er et kjærlig blikk. Han heier på deg. Han sier «Kom an, kom an, gå. Litt til, litt til, litt til. Enda mer. Moses fikk høre at Herren sa Fortsatt i kapittel 33 i andre Mosebok, vers 17, sier Herren til Moses.: Også det du nå ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved nåden. Men Moses ga seg ikke på det heller. Det var ikke nok å være bare kjent av Gud. Det var ikke nok at Gud hadde talt. Det var ikke nok å bare få det løftet. Men han sa videre La meg da få se din herlighet. Tenk, han hadde vett på å be om å få se Guds herlighet. Og han fikk se det. Han fikk se det. Resten av historien kan du lese sjøl, den trenger ikke jeg å ta nå. Men det er noe med dette her med at det, hvis ikke Guds folk snart begynner å gå inn for tronen igjen med hele hjertet, og ikke søke hans hender, alt han skal gjøre for oss, men søke hans ansikt Tilbake til det, da. Jeg som vet, Liste eh, Lisbeth sa at du kommer til å preke annerledes når du har blitt mormor. Ja. Mitt barnebarn, han er i den alderen Dattera mi kaller det et eller annet fint som man finner på en internett. Jeg vet ikke hva det er. Men han er sånn når jeg holder på å prate sånn, ikke sant? Eller de andre gjør det. Jeg prater kanskje med noen der, og han sitter sånn. Så sitter han og ser. Ser. Og ser. Jeg kjenner øret hans. Han ser og ser og ser og ser. Så når jeg snur meg og ser på Hei! Mm, da... Ja! Yes! Og da med en gang blikkontakt. I det øyeblikket jeg snur meg igjen, Han borer øya. Borer øya. Se på meg, se på meg, se på meg, se på meg. Og det er noe med dette her. Jeg tror Gud også er litt sånn så rein. Han er sånn Se på meg! Og når du da snur deg og ser på han, så får du det glimt. ha, ikke et, ikke bør, ikke spør, og alt dette her. Eh, dette her er menneskeskapte bud. Gud er en ordensgud, men det er Guds orden, ikke vår. Og han ønsker å fylle folket sitt med den herre igjen. Du hørte budskapet her. Han sier, 'Kom, kom, kom, kom.' Ikke vær redd. Kom. Og til min store forundring så er det enkelte som er redde for å møte Gud. For Gud, han er Så straffa ble lagt på Jesus. Så han straffer ikke. Han bare gir deg det du trenger for å leve et rent og gudfryktig liv. Hvis du er fylt av Han, så fyller alltid alle så vil du være fylt av kjærlighet, glede, fred Alle disse fantastiske tingene. Hva er det folk er redd for? Er du redd for fred? Er du redd for glede? Kjærlighet? Gud er en god Gud. Han er en god Gud. Han ønsker å møte sitt folk. Tittelen på denne her eh, Helga, det er dyp kaller på dyp. Og noen tenker ja, å ja, halleluja, det var jo fint. Men det betyr at dybdene i Gud kaller på dybdene i deg. Slutt å skumme på toppen. Gå djupt. Gå djupt inn i Gud. Utforsk, og det er kun Den hellige ånd som kan gi deg. Utforsk dybdene i Gud. Så vil han svare deg på dypet av ditt innerste menneske. Og det er der det hemmelige stedet er. Det er det som er ditt lønnekammer. Det er når du går inn i ditt lønnekammer. På engelsk så kalles det for 'the secret place'. Der avslører han hemmelighetene sine for deg. Og når du kommer inn i den dimensjonen og lar ham få lov å komme på dypet og du blir kjent med ham på dypet, hjerte til hjerte, så vil han avsløre for deg hemmelige evner. Så vil det kanskje være sånn som da Jesus Ja, du er ikke Jesus, men Jesus var et forbilde på hva som er mulig. Jesus var fullkomment Gud, men også fullkomment menneske. Han avklødde seg sin herlighet for å leve sånn som deg og meg, for at vi skulle se hva som var mulig. Og Jesus han var avhengig av å være i bønn, å være in the secret place være sammen med Gud på dypet og få instrukser for dagen. Så fikk han beskjed hva han skulle gjøre, og hvordan det skulle gjøres. Og så gikk han og så gjorde han det i lydighet. Og så forløste Gud. Det er dette vi vil ha. Vi vil ha bønnesvar. Men den eneste måten å få det på, det er intimitet med Gud. Ansikt til ansikt. Så igjen tenker jeg den her velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse. aldri hva Den hellige kommer til å gjøre. Vi har aldri noe annet som Men jeg veit at han kaller det dypet av hjertet og folket sitt. Han kaller ut de som vil. Fordi det er en tid. Det er et skifte. Det er en tid. Det er en tid hvor Gud kaller på de som virkelig vil, og de som bare er tilskuere. Det er nok av de som sitter på tribunen og heier og mener hvordan alt skal foregå. Han vil ha folk ned på banen. Mm. Ut på banen. Ut og gjøre det han har bedt om. Ut og vandre det livet han har ment. Så utfordringa er hele veien bare kom, kom. Og her kunne jeg hørt vitnesbyrd på vitnesbyrd av mennesker her som har blitt utrusta. Mennesker som har blitt forandra. Jeg sjøl har blitt forvandla av å være her igjen og igjen og igjen. og igjen. Det er ikke noen annen måte å gå videre på enn å søke hans ansikt først. Måten han kommer på, er jo som den derre ildsøyle. Skystøtten. Kraft. Og noen syns det er fryktelig skummelt. Eh, han var her tidlig i møtet. Eh, jeg så hvor han var hen, jeg så hva han gjorde. Han var her lengre ute i møtet, og han er her nå. Men vi veit at han berører mennesker på en spesiell måte. Og det går faktisk an å spørre. Den dagen jeg ble frelst, så var det jeg som sa det at eh, jeg så Jesus lyse over deg. Du så Den hellige ånd over hodet mitt. Og jeg tror faktisk det at for deg som ønsker med et rent hjerte å se hva Den hellige ånd gjør tror jeg faktisk det at om du ber ham, så kan du få den gaven. Den som får ber, han får. Ah. Og da spørs det om du har lyst til å se hva han gjør. Men jeg tror det er bedre å se hva han gjør. Vet du, jeg skal avslutte nå. Nå tenker du, kjære venner, nå er jeg ikke ferdig snart. <laughs> Eh, mange av dere kjenner kanskje til Catherine Kudman. Catherine Kudman var jo en, en, eh, <clears throat> veldig sterk, salva kvinne eh, som ble mektig brukt av Gud i helbredelsestjeneste. Hun var litt spesiell, men du skjønner at sånne folk er litt rare. Så hvis du har tenkt å være noe lignende, så må du bare regne med å bli rar òg. Men hun hadde en gave og hun brukte mange år på den. Hun gikk mange år i kallet sitt, men det var først det siste året at hun virkelig levde så tett innpå Guds nærvær og Guds hellige ånd. Og hun hadde Jeg eh, trenger ikke å ta så lang, men, eh, lang greie på det, men det som fortelles, er det at når hun sto på scenen og hun fortalte om eh, Hellige Ånd, hun fortalte om Jesus osv. og hva og sånt noe Det som skjedde, var det at hun venta. Og så etter hvert så begynte hun å se hvor Den hellige ånd fortalte hva han gjorde i salen. Plutselig fikk hun høre der er det noen som er helbreda fra det. Hun fikk høre det. Plutselig så sa han der er det noe helbredet jeg noen for det. Og så fikk hun høre der er det det, der er det det. Og så kunne hun se hvordan Den hellige ånd bevega seg. Og i det øyeblikket hun sa nå er det noen som blir helbreda for det der, poff, nå er det noen som blir helbreda for sånn og sånn. Hun bare sa hva Den hellige ånd gjorde. Og så ble det talt ut. Og jeg tror det at Gud er den samme i dag. Jeg tror vi skal se større ting i dag. Og det jeg ser nå, er at Guds folk begynner å bli helbreda igjen. Og det er mange år siden det var ei bølge av helbredelse blant Guds folk. På gata er enkelt blant Guds folk. Men nå Halleluja. Nå. Jeg har, jeg har så mye å si. Jeg må spare litt til meg. üniversitelere som en kattunge, altså. Jeg beklager, vi er treige. Men jeg vil at du skal be ham om å berøre deg. For du jeg, Folk kan legge hendene på deg, og det kan vi godt gjøre. Og det er helt i orden. Vi skal ha det i ettermøtet. Vi ber for og med hverandre. Men det beste er hvis Gud legger hendene på deg direkte. Og det er jo mulig. Og så lar du meg si vet du hva, gjør akkurat hva du vil, men jeg bryr meg ikke. Vær litt barnslig, vær litt gæren. Klem alle titler, alle fasader, og så bare påkaller vi. Og det betyr at da må du bruke stemmen din. Ups. Om du hvisker eller hva du gjør, men får rop ifra hjertet ditt. Henvend deg til Den hellige ånd og, og si at det er vis av Jesus, eller hva som helst. Bare løft hjertet ditt. Mm. Bjørn. Kan du, kan du komme hit og bare lede i bønn? Vil du det? Du slipper å be i tre timer, men du kan bare påkalle en gang. så vil det være enkelt. Det med at vi påkaller hva gjelder oss. Det er ikke det sein med å komme med. Yes.